Настанет год России черный год, Когда царей корона упадет, Забудет чернь к ним прежнюю любовь, И пищу многих будет смерть и кровь, Когда детей, когда невинных жен Незвергнутый не защитит закон, Когда чума от смрадных мертвых тел Начнет бродить среди печальных сел, Чтобы платком из хижин вызывать. И станет глад сей бедный край терзать, И зарево окрасит волны рек. В тот день явится мощный человек, И ты его узнаешь и поймешь, Зачем в руке его булатный нож. И горе для тебя, твой плач, твой стон, и Ему тогда покажется смешон. И будет все ужасно мрачно в нем,